A vesta di Candilara, chiamata Dino Ciriola, è un'anziana vesta latina e pagana diventata dopo cristiana. Come d'abitudine, i religiosi scrucano le tradizioni per acconciare a modo suo. Così bene la tua casa, non di che vuoi. Sta vesta corrisponde alla presentazione di Gesù al Tempio. Hello, Jesus here. Bon, a candilar è o 2 di varralho, 40 giorni dopo Natale. E è di no a candilar che il presepio di Natale è cacciato, posto che è l'ultima festa di un ciclo di Natale. Il nome di questa festa viene dal latino Festa Candelarum. In Liegi i torti sono rimpiazzati da candeli benedetti, ma allontanare i mali e rammentare che il Cristo è l'uomo di un mondo. L'uomo di un mondo piace u caso. E dopo la gente si ne porta sti candeli in casa per poterglielo. Oggi è meglio avere una pistola con, con una candela. Allora i urtati. Salia il papa gelasi prima che aveva domandato di distribuire i urtati ai pellegrini che giungevano a Roma. E qui sa, una un'area con i vestali di Lupercari. Due, si vagia un dono di biscotti vati cu un grano di l'anziana cudiera per chi la prossima sia buona. Dopo ci dino a voma di agurtata, così, eh? e mica così o così. Chi pari un soli, a primavera chi seguita l'inverno, a natura chi rinasce. E i conari così, se mi avvizzati va. Uvato diva sartà i urtati e pa ottenere prosperità per l'anno. ascoltando ha urtato a Sidevi Calabè in Afrisudia. Si dice di no chi a prima urtata si deve metti annanto all'armadio. Ah, ma qual è che mi sono urtata qui? Ci volesse con... A Ieja, t'ha voluto di no caccia un rito, un culto pagano, cu mitendo a candilara così. Nanzu si fissidiava o ritorno di Lorzu, dopo l'inguerno e le invernazioni. et pas Feti Diallo, Tsuba. Si Vaciani simulacri di forzaturi, di viol, viol, o oh, di rapiment, di duanetti femminili. Lupi, bella vista, mm, mi campo. Allez, tous, madia mania, i urtatiava, manza di goffi, yeah, seti goffi.